नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि कैसे गोल्ड लोन में रीफाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होती है यानी हमारे पास 10 ग्राम गोल्ड है और हम चाहते हैं 5 ग्राम गोल्ड की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए और किसी दूसरी एन कंपनी में हमें उसी गोल्ड का ज़्यादा वैल्यू प्राप्त होती है तो हम उसको रीफाइनेंस भी कर सकते हैं रीफाइनांस का मतलब है पाँच हज़ार एक कंपनी से लेकर और उसी गोल्ड को पाँच हज़ार की प्लज करके दूसरी कंपनी में हम अगर हम हमें उसी पाँच ग्राम का आठ हज़ार मिल रहा है तो हम उस गोल्ड को दो पार्ट में अलग अलग जगह पर भी लोन ले सकते हैं इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि अगर हमें कहीं ज़्यादा वैल्यू मिल रही है और वहाँ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो हम उसको रीफाइनेंस करके दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं अब उदाहरण के तो, तौर तो, पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट नहीं जाएगा अगर हम 15 दिन एक कंपनी में यूज करके दूसरी कंपनी में अगर कुछ दिनों के लिए कम ब्याज पर हमें लोन मिल रहा है तो हम अपने गोल्ड को रीफाइनेंस कर सकते हैं क्योंकि हमें ब्याज में सुविधा मिल रही है जैसे उदाहरण के तौर पर दो रुपये पच्चीस पैसे में हमने आज दस हजार का लोन लिया दूसरी कंपनी में अगर कुछ दिनों के लिए दो रुपए पच्चीस की बजाय एक रुपए पचहत्तर पैसे ब्याज मिल रहा है तो हम उसी टाइम अपने गोल्ड को रिफाइनेंस कर सकते हैं यानी ए कंपनी से बी कंपनी में ले जा सकते हैं हमें पचास पैसे का अगर बेनिफिट मिल रहा है तो हम क्यों ना अपने गोल्ड को रिफाइनांस करें और कम ब्याज देकर अपनी अमाउंट को उसमें इंस्टॉलमेंट के तौर पर ख़त्म करने का जल्दी से जल्दी निपटारा करें धन्यवाद दोस्तों